पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम कबूल करे और और किसी किस्म का धर्म नहीं होना चाहिए सिर्फ इस्लाम होना चाहिए और हाँ और इस्लाम ही सबसे बड़ा मजहब है